for our virtues of the day. Yes, uh, today, innanzitutto, first of all, eh, I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy 30th, 30th birthday to my cousin, woman cousin, Claudia. Sì, in realtà io la vedo da un po' di tempo, ma eh, insomma comunque voglio augurare questo buon trentesimo compleanno, tra l'altro anche un'altra mia cugina la, che mi segue costantemente, lo sa, non lo so, forse quasi, nessuno, mi riferisco a tutta Video Pensieri, visto ne ho parlato in quel video pensiero, lo scorso 25 marzo ho compiuto anche le 30 anni tra l'altro in quell'occasione ho fatto anche un discorso sul fatto che il tempo che passa, che ci facciamo vecchi, insomma, <laughs> per dire ma chi è interessato si vada a rivedere quel video, comunque lo metto in descrizione perché c'è anche un bel discorso sulla nascita, su tutta una serie di cose. Comunque ho detto già tutto in quel video. E quindi again happy birthday to her. E poi... Eh, Pensavo che oggi è una giornata di verdetti per quanto concerne il campionato di Serie A, ma poiché alcune partite devono ancora giocarsi, ne parlerò credo domani, quando appunto tutto sarà compiuto, dico solo che il mio Napoli ha in realtà terminato il campionato, che ha giocato poco fa, ehm, poche un'ora fa diciamo, è terminata la partita, abbiamo vinto 3-0 con grande rammarico perché molto probabilmente una delle due vincitrici finirà con 4, massimo 5 punti in più rispetto al Napoli. Io direi che il Napoli in realtà ha proprio buttato questo campionato perché assolutamente non era inferiore né all'Inter né al Milan che, che sono appunto sopra di noi in classifica di questi pochi punti. Purtroppo <laughs> è andata così, però mai come quest'anno, perché è un campionato molto scadente come livello, per quanto mi riguarda, mai come quest'anno c'era la grandissima opportunità anche se personalmente la, la stagione più, diciamo quasi l'impresa veramente quasi sfiorata e comunque il rendimento migliore del Napoli è stato quello del Napoli del 2017-2018 con Maurizio Sari al suo ultimo anno, terzo anno in quel Napoli dove stavamo lottando con la Juventus diciamo della fortissima e faceva sempre oltre 90 punti e quindi per me quello in realtà è stata l'annata più bella, più difficile in realtà affrontato il Napoli, che quella tra l'altro l'aveva anche vinto quel campionato, è stato come si dice rubato in realtà tra virgolette a causa di errori arbitrali, ma poi vabbè non andiamo nel dettaglio altrimenti subentrano altri problemi eccetera. Eh sì, quindi questo, uh, e poi, uh, poi ringrazio Mr. Lynch per questo... Uh, per questo day 2 of the weekend projects ricambio sempre il discorso fa sul, sul work train sul, uh, sì, sul pensiero per l'observation car e amici ucraini e non solo comunque sempre grande pensiero questo sul work train in generale e i video su weekend projects sì uh, comunque questo è un mese molto importante a livello di compleanni eh, appunto ieri è stato l'onomastico di mio padre, oggi questo è il, compleanno di questi 30 anni, questa mia cugina, eh, il 25 il compleanno di un altro mio zio, il 28 di un altro mio zio, quindi maggio è davvero un mese, appunto è la, mese dell'anniversario di Twin Peaks, eh, del ritardo, la premiere, sia, eh, diciamo, cioè, eh, sì, il ritorno di Twin Peaks sia negli USA che in Italia, 21 lì a Cannes anche rispettivamente qui invece 26 maggio in Italia quindi un mese direi estremamente importante sì, eh, poi eh, poi diciamo se avete visto un preview un pezzo appunto all'inizio del video si tratta di un pezzo di Franco Battiato e Luca Madonia l'alieno interpretato da me in realtà già interpretato qualche mese fa all'interno della mia suite Festival di Sanremo in cui inserì diciamo, una, alcuni pezzi che più mi sono piaciuti alle edizioni 2010-2017 però qui l'ho voluto caricare no, questo pezzo in realtà separatamente appunto in onore dell'anniversario della morte di Franco Battiato che l'abbiamo celebrata veramente lo scorso 18 maggio quindi in onore suo ho diciamo, eh, ricaricato questo pezzo quindi il preview il preview di questo pezzo ad ogni modo invito anche a vedere il video tutto dedicato a lui qualche giorno fa lo metto sempre in descrizione nelle schede così nel caso qualcuno è interessato lo può recuperare in queste diciamo modalità qui sì, e poi pensavo a quella bellissima That Beautiful pizza fritta col sugo, la, insomma la margherita che ha fatto ieri, sì, col fior di latte, e il parmigiano che ha fatto ieri mio zio, che è chef, diciamo, è venuto a trovare mia nonna dopo diversi mesi, diciamo, alla, la moglie e le due figlie, in qualche modo lui vive praticamente nel Veneto, è davvero buonissima e tra l'altro il 28 maggio sarà il suo 46 compleanno e quindi io vedo in certo senso questa sua pizza, spero che l'avete gustata almeno con gli occhi, che l'avete assaporata con l'immaginazione. <laughs> Mi dispiace se vi ho fatto venire fame, comunque vedo questa sua pizza di ieri anche come l'ha fatta ieri per mia nonna, ma anche un po' per che ah, praticamente non c'erano i miei genitori e quindi è stato un po' colui qua con, con la moglie, diciamo, per la, la figlia per la giornata di ieri, mia cugina piccola per la giornata di ieri, per la giornata di ieri e quindi ha fatto anche a pranzo, ha preparato queste pizze fritte e l'ho mangiata direttamente alla sera, ma devo dire che, ma del resto sapevo già, come sempre lui cucina molto bene, anche un suo, diciamo, insomma, un suo carro con cui gira, se non erro, là, appunto si chiama re Borbone, là, da quelle parti lì dove vive lui. Comunque questa pizza fritta davvero fenomenale, davvero straordinaria, <laughs> bellissima. Quindi questo era il piatto diciamo che ho mangiato ieri, il secondo ho mangiato ieri sera. E mio zio che si chiama Rosario, saluto. All'inizio del video sì, credo di aver detto tutto, nel caso il ministro accalta così caldo come al solito aggiungo in descrizione. Have a great day again. A domani.